Då ska vi fortsätta titta på komplexa kopplingar där vi blandar lite seriekopplingar och parallellkopplade kretsar. Här har vi en sån krets, det var en viss spänning här och vi har en, två, tre, fyra stycken resistorer som har olika resistans och vi gör om det här till en enda och vi ska beräkna vad den totala resistansen blir här. Då börjar vi titta på de här. Det är lite olika för olika fall vad man ska börja med. Men i det här fallet är det ganska praktiskt att börja med de seriekopplade här. Det var två stycken seriekopplade där och två stycken seriekopplade här. Och eftersom de är seriekopplade så summerar vi dem. Så här uppe har vi 20 plus 30 som är lika med 50 om. Och här nere har vi 40 plus 50 som är lika med 90 om. Det betyder att här uppe har vi en resistor som tillsammans är 50 om och här uppe har vi en resistor som är tillsammans 90 om. Men de här två, här uppe och här, de är ju parallellkopplade. Så då ska vi bestämma den totala resistansen måste vara lika med 1 genom den totala resistansen. Lika med 1 genom den resistansen som är här uppe som är 50. Plus 1 delat till resistansen som är här nere som är lika med 90. Och här, när man har det här, så försöker man hitta minsta gemensamma nämnare. 50 och 90. Och enkelhet är kanske gångerna med 9 här och 5 där. Så då får vi 450. Så 1 genom den totala resistansen är lika med 9 450 delar plus 5 450 delar. Lika med 14 450 delar. Och vill jag veta den totala resistansen så inverterar jag. Jag kastar om de där två. Men det betyder att jag måste även kasta om de där två. Då, så, då får jag alltså den totala resistansen lika med 450 inom 14 som är ungefär 32 ohm.